حياتو لالم حياتو لالم حبيبي انت انت يلم حياة للم حياة للم حبيبي انت يلم جمال للم جمال للم لفك نس يلم حياة للم حياة የሐቢብ አይነት ለጨለመበት የመንገድ መብራት ጭንቅላ ደቀቀው ፍቱን መድኃኒት ሀያቱ ላለም ጀማሉ ላለም ሀያቱ ላለም ጀማሉ ላለም አንደበቶ ጣፋጭ ጥበብ የተሞላ አንጀትን የሚያርስ እንደ ማር ወለላ ለየቲሞች አዛኝ ለድሆች ከለላ ስቲኬት ይገኛል ከሙስ ትልቀን በአኼራ ሸፋዬን ወደ በኩለሄ ተወዳጅ አባት ሀልቁ ባንቱ ፍቅር የተረታሉት ሀቢቢ ይላለው የፍቅሩ ምርኮኛ የአቡበከር ሲድቅ የኡመር ጓደኛ የኡስማን ጓደኛ የአሊ ጓደኛ ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም እንዳንቱ የለም የፍቅር አርበኛ ምሳሌ ታማኝ ተወዳጅ ሞት ሁሉን ያስደነቁ በመልካም the people. አለው። ሰው ሁሉ ቢርቀኝ መች እጸጸታለሁ። ለዚህ ክብር ላጨኝ ምስጋና ቀርባለው ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ጀማሉ ላለም ጀማሉ ላለም በፍቅር ስምታቱ የለም ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ፊዳሉ ልሎት ልሰዋ ስላንቱ ፍቅሩ ያቃናኛል ከወደኩበት እንዳንቱ አይኖን ማየት ጓጓ በታላቁ ቀን እንዳንቱ በራመቱ ጀነት ወፍቆን ቀን አላ በራመቱ ጀነት ፍቱን ማናለን ደርሶ የፍቅር አርበኛ የህይወት ምሳሌ ብርሃን ሎቴኛ ሀያቱ